anem a veure com reduir la correspondència que ens arriba de l'aula virtual. A vegades ens omple la bústia de correu electrònic de missatges de Agora, que és el hosting de l'aula virtual, i es tractaria de veure de que no vinguin, no arribin tants missatges o arribin agrupats d'una altra manera o veure com ho podem regular. La primera cosa que hem de fer, com sempre, és iniciar la sessió, bé on diu iniciar la sessió o a l'aula eh, l'escola d'Atenes o aquí on hi diu entrada a l'aula virtual. En qualsevol cas, hem de fer servir l'usuari i contrasenya, farem servir una altra vegada l'usuari i alumne, i bueno, aquí tenim el perfil, tornem a anar a les preferències, com sempre que volem canviar coses que són pròpiament del perfil d'usuari. Eh, repassem, aquí hi ha l'edició del perfil general, aquí es pot canviar la contrasenya i aquí a preferències del fòrum podem ajustar què passa quan ens subscrivim o quan participem en un fòrum. La primera de les, pregun de les preguntes o de les qüestions diu tipus de resum de missatges de correu electrònic. Llavors sempre teniu en els que en moltes de les definicions una petita ajuda que desplega el que són les possibles respostes que podeu donar. Vale? Llavors, teniu sense resum, és a dir, un missatge per cada missatge dels fòrums, complet, que vol dir tots els missatges del dia, tots junts complets en un únic missatge al final del dia o assumptes, que vol dir una mena de resum on només sortiran els títols, però no el total del conjunt de missatges. El, el d'assumptes és una bona opció perquè representa poc tràfic, eh, ja fa que t'adonis de si vols o no vols passar pel fòrum a veure què hi ha, i bueno, pues no, no costa molt de llegir, no és massa llarg mai. La subscripció automàtica al fòrum podeu triar que sí o que no. Eh, si us subscriviu rebreu aquesta mena de missatges que diu abans, si no us subscriviu doncs no rebreu missatges dels fòrums per correu electrònic. Si visiteu habitualment l'aula virtual no és un problema, però si esteu molt enfeinats amb altres coses doncs és millor que de quan en quan us enviï algun correu electrònic al fòrum en el que heu participat. També pot anar bé que el sistema s'encarregui de destacar els missatges que són nous, els que no heu llegit encara. Això és una bona opció, normalment val la pena triar-la. Llavors, quan heu ajustat ja les preferències, doneu des els canvis i es guarden. No feu cas d'aquesta barra verda que surt per aquí dalt perquè és d'una aplicació que tinc jo instal·lada bueno, amb això regulem algú dels fòrums, però encara podem regular més coses a eh, l'opció que diu missatgeria. Aquí us explica o us podeu triar, marcar quines coses o en quins moments i, i quines informacions voleu que el sistema us enviï per correu electrònic. Les podeu anar repassant a poc a poc i anar marcant o desmarcant les que us interessi rebre o no rebre. Vale? Llavors, fins i tot podeu canviar el, el correu electrònic per defecte el que voleu que us enviï les notificacions. Si no voleu que sigui el que consta com a correu electrònic al perfil, podeu triar un altre. I bueno, podeu així ajustar en general totes les notificacions que podeu rebre, tant dins de la plataforma, que seria la primera columna, com per correu electrònic, que seria la segona columna. Si feu algun canvi, al final heu de donar clic a des els canvis i amb això ja haureu ajustat una mica el volum de correu electrònic que rebreu.